Karibu mpenzi mtazamaji wa Star TV katika taarifa yetu ya habari. Miongoni mwa habari tulizonazo usiku huu ni pamoja na wataalamu wa mionzi zaidi ya tisini wahitimu mafunzo ya siku tatu ya namna ya kutumia mashine za kisasa za mionzi. Mtazamaji, kwa hawa na mengine mengi, ni kusihi uwe nami hadi tamati. Unaweza pia kufuatilia matangazo yetu endapo utapakua app yetu kwenye Google na App Store kwa kuandika neno Star TV Tanzania. Waweza pia kufuatilia kwenye Facebook, YouTube kwa kuandika neno habari Star TV. Naitwa Bernard James BJ, karibu na tuwe sote. Waziri wa afya amewataka wataalamu wa wizara hiyo kushughulikia suala la utolewaji wa takwimu sahihi za ugonjwa wa malaria nchini ili kuondoa kufahamu kiwango cha kudhibitiwa kwa ugonjwa. Joyce Ngerangera na taarifa zaidi. Ni katika hafla ya ufungaji na uzinduzi wa miradi ya kupambana na ugonjwa wa malaria iliyotekelezwa na shirika la PSI na MPI huku ikigharimu zaidi ya shilingi bilioni mia moja. Waziri mwenye dhamana ya afya umi Mwalimu akaonyesha kutoridhishwa na baadhi ya taarifa kuhusu mapambano dhidi ya ugonjwa wa malaria. Hapa tunasema wagonjwa wa malaria wamepungua kutoka wagonjwa e milioni 7.7 mpaka wagonjwa milioni 4.4 mwaka 2021, lakini dawa matumizi ya dawa za malaria hayajapungua. Swali ndogo tu nawaachia, nenda kajipime katika mkoa wako, nenda kajipime katika wilaya yako, halmashauri yako. Si mmeniambia mmepunguza wagonjwa wa malaria? Sasa kwa nini matumizi ya dawa za malaria bado yapo juu? Kisha Waziri Umi Mwalimu akatoa angalizo kwa wataalamu wa mifumo ndani ya Wizara ya Afya. Na tuna mifumo mingi, nilitakiwa leo nipate bai tarehe ishirini na mbili tarehe 19 na tarehe 19 ni jana, by 22 hours hali ya chanjo ya uviko 19 naiona kwenye simu yangu, sina mpaka niulize. Kwa hata malaria nilitamani tupate takwimu, kwa hili ni jambo ambalo rais wangu amelisema na mimi nimelisema ndani ya wizara, nadhani imebaki tu kutimuana. Kuna watu itabidi waondoke. In 2021 alone, PMI procured and distributed more than 3.6 million insecticide treated bed nets in the 14 highest malaria regions. Wasimamizi wa miradi hiyo ambayo inatekelezwa kwa kipindi cha miaka mitano wakabainisha maeneo muhimu yatakayoguswa na mradi huo. Eneo la kwanza ni sehemu ya matibabu na huduma za wajawazito. E, huduma e, hii eneo hili linahusika zaidi katika matibabu ya kwenye vituo vya tiba kama mnavyofahamu, lakini kwa mara ya kwanza pia itakuwa inashirikiana na mpango wa taifa wa kudhibiti malaria, mradi pia utakuwa unatoa huduma katika jamii, ambako mpango wa kudhibiti malaria wa taifa sasa hivi umepitisha uh, mpango wa kutoa huduma za malaria katika jamii kwa wananchi kule walipo. Kutoka jijini Dodoma, Joyce Ngerangera, Star TV. Mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela amewataka wakandarasi 34 walioingia mkataba na wakala wa barabara za vijijini na mjini kwa ya utekelezaji wa miradi ya barabara kwa mwaka 2022 2023 yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni tisa kuhakikisha hakuna visingizio vya ucheleweshaji wa kazi. Tupate taarifa kamili. Akizungumza meneja wa TARURA mkoa wa Geita, mhandisi Chacha Moseti amesema shughuli zitakazotekelezwa ni matengenezo ya barabara kwa kilomita 624.1 zitahudumiwa ujenzi wa kiwango cha lami urefu wa kilomita 3.7 na hapa anafafanua zaidi. Na kutakuwa na uboreshaji au kupandisha hadi barabara kutoka udongo kwenda kwenye changarawe ambazo zitakuwa na urefu wa kilomita 512.2, lakini vilevile tutakuwa na ujenzi wa makaravati 396 pamoja na box karavati kubwa moja. Mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela amesema matarajio ni kuona watafanya vizuri na kuiwasilisha kwa wakati, kwani barabara ni uchumi ambao wananchi wanategemea katika shughuli mbalimbali za kujiletea maendeleo. Tarajio yangu ni kwamba kabla ya tarehe kumi na tano ya Mei hatutarajii kumwona mkandarasi anasema atamaliza barabara. Najua mikataba hii haifiki Mei, So if you count from today six months, maana yake tunatakiwa kumaliza end of April kwa kila mtu amevalia zile barabara. Kwa hiyo kila barabara haizidi elfu sita na kwa sababu bajeti hii na ujenzi wa utaratibu huu sio kwamba unasema sijalipwa, sijapewa advance payment, unaenda unajenga, una certificate, wanakulipa. Ahadi ya kila mkandarasi hapa ni kumaliza kwa wakati. Hidi nitaifanya kwa wakati, kwa sababu nimejipanga kila sehemu chanzo hela nimejipanga na mitambo nimejipanga. Kwa hiyo naahidi kufanya kazi kwa muda mfupi sana. Salma Mrisho, Star TV, Geita. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Mpango anatarajiwa kufungua maonyesho ya sita ya kimataifa ya utalii mkoani Dar es Salaam ambayo anatajwa kuchangia kuongeza idadi ya watalii wanaokuja kutembelea vivutio vya utalii vilivyopo nchini. Adam Damian na taarifa zaidi. Maonyesho hayo ya kimataifa ya utalii maarufu kama onyesho la SITE hayakufanyika tangu mwaka 2019 kutokana na ugonjwa wa COVID-19, lakini sasa yamerejea na mwaka huu yatafanyika kwa siku tatu kuanzia Oktoba 21 hadi 23 mkoani Dar es Salaam. Maonyesho hayo yatashirikisha waoneshaji zaidi ya 200 na wanunuzi wa kimataifa zaidi ya 100 kutoka masoko ya ndani na ya kimataifa ya utalii ikiwemo Marekani, Uholanzi, Urusi India, Afrika ya Kusini, Uhispania pamoja na Umoja wa Falme za Kiarabu. Maonyesho haya yatahusisha utangazaji wa bidhaa mbalimbali za utalii, jukwaa la uwekezaji, semina kuhusu masuala ya utalii na masoko zenye lengo la kuwajengea uwezo wadau wetu wa sekta ya utalii na uhifadhi. Vilevile vile kutakuwa na siku tano za ziara ya mafunzo zitakazohusisha kutembelea vivutio vya utalii hapa nchini ikiwemo hifadhi ya taifa Serengeti ambayo hivi karibuni imetamkwa kama hifadhi bora kuliko zote barani Afrika. Onyesho hilo la saiti litahusisha utangazaji wa bidhaa mbalimbali za utalii, jukwaa la uwekezaji, mafunzo kuhusu masuala ya utalii na masoko kwa lengo la kuwajengea uwezo wadau wa kisekta ili kuongeza mnyororo wa thamani katika sekta ya utalii. Sisi kama serikali tunawahakikishia usalama wa kutosha katika kipindi chote hiki ambacho tutakuwa tunapata nafasi ya kujifunza, kushuhudia na kupata fursa katika tamasha hili, lakini tuhakikishie ushirikiano wa serikali kwa wale wote ambao wataamua kutokea hapa kufungua milango ya utalii maeneo mengine. Wakati huo huo, wadau wa utalii wa ndani na nje ya nchi wakiwemo mawakala wa biashara za utalii, watoa huduma za malazi, mawakala wa safari na uongozi wa watalii wametakiwa kuchangamkia fursa za kiuchumi na kijamii zitakazotokana na onyesho la saiti mwaka huu. Mamlaka ya usimamizi wa bandari imeiona iko fursa kubwa sana ya utalii wa meli, cruise ship tourism ambao ni fursa kubwa sana kwa, kwa, kwa, kwa nchi yetu. We as Vodacom would like to help promote this sector uh, both in the nation as well as uh, overseas. Kuonesha, uh, na, kuonesha utalii uh, kwa namna mpya ya tofauti. Onesho la saiti kwa mwaka 2022 limebebwa na kauli mbiu isemayo kupeleka utalii katika ngazi za juu, ikiwa na maana ya kutangaza zaidi vivutio vilivyopo Tanzania ili kuvutia watalii wengi zaidi. Adam Damian, Star TV, Dar es Salaam. Kiongozi mkuu wa chama cha ACT Wazalendo Zito Kabwe ameiomba serikali kutoharakisha kupeleka bungeni mswada wa bima ya afya kwa wote na badala yake kutoa muda wa kutosha ili wadau mbalimbali waweze kutoa mapendekezo, huku lengo likiwa ni kuondoa dosari katika mfumo huo. Taarifa zaidi na Yasin Mtunda. Kauli hiyo inakuja baada ya kikao cha kamati ya huduma za jamii kilichowashirikisha wadau kutoa maoni ya muswada wa mfumo wa bima ya afya kwa wote kilichofanyika Oktoba 19 mwaka huu, ambapo waziri mkuu kivuli wa chama cha ACT Wazalendo Dorothy Semu amesema mchakato wa utoaji maoni ya wadau juu ya muswada huo, wadau hawakupewa muda wa kutosha. Makubaliano yalikuwa kwamba uh, watu wote watoe maoni yao, lakini baadaye walibadilisha na kusema kwamba tutoe maoni yetu kwa mfumo wa vifungu na sio mfumo wa kutoa maoni kutokana na maeneo tofauti tofauti na uwezo tofauti tofauti na jinsi tulivyojitokeza kama asasi na watu mbalimbali katika jamii ambao lazima tungekuwa na maoni tofauti tofauti. Kilichotokea, sisi tulipewa muda wa dakika saba tu kwa hiyo hatukuweza kujieleza vizuri na kutoa yale maoni yetu. Kutokana na hali hiyo, kiongozi mkuu wa chama cha ACT Wazalendo Zito Kabwe amemwomba Rais Samia Suluhu Hassan kumwagiza waziri wa afya kuhakikisha mswada huo hauendi bungeni ili kukusanya maoni ya wadau wote ili kuepuka kuwakandamiza wananchi kupitia mfumo wa bima ya afya kwa wote. Huu mswada unamuhusu kila mtu, sio mswada wa watumishi wa wizara ya afya peke yao, ni mswada wa kila Mtanzania. Mswada huu ukienda namna ulivyo utaleta matatizo makubwa, na mwishowe lawama zitamwangukia mwenye mkuu wa serikali, yani rais mwenyewe, kama ambavyo lawama zinakwenda huko zinamwangukia rais lawama haitakuwa kwa waziri tena. Hata hivyo, Zito amesema ipo haja ya kusubiri matokeo ya sensa ya watu na makazi katika mchakato wa muswada huo ili wadau kutoa maoni yenye tija na mfumo huo, kwani kujua idadi ya watu itasaidia serikali na wadau kujua mfumo huo utawanufaisha Watanzania wangapi. Masuala yanayohusu bima ya afya ni masuala ya kidemografia, ni masuala yanayohusu watu, idadi ya watu. Kwa nini kama matokeo ya sensa ni wiki ijayo kwa nini tuharakishe mswada sasa? Tusubiri kupata takwimu halisi za sensa ya watu na makazi. Aidha, ikumbukwe kuwa Septemba 23 mwaka huu serikali iliwasilisha kwa mara ya kwanza mswada wa bima ya afya kwa wote kwenye Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa lengo la kuhakikisha kila mwananchi anajumuishwa katika mfumo wa bima ya afya ya umma iliyopo au kampuni binafsi za bima ya afya zilizopo. Kutoka Dar es Salaam, Yasintunda, Star TV. Miundombinu duni ya vyuo nchini imebainishwa kuwa moja ya sababu kuu inayopunguza idadi ya wanawake wanaojiendeleza kielimu hususan kwa ngazi za shahada ya pili na ya tatu. Naishoki Makeseni ana taarifa zaidi kutoka Dodoma. Ni matokeo ya tafiti iliyofanywa na Chuo cha Afrika ya Sayansi na Teknolojia cha Nelson Mandela baada ya kubaini kuto kuwepo kwa mlingano wa kijinsia kwa wanafunzi wa masomo ya sayansi katika ngazi ya shahada ya pili na tatu. Swala la malezi na mazingira yasiyowezeshi ni miongoni mwa mambo yaliyobainiwa kushusha hari ya wanawake wenye nia kujiendeleza kielimu. Makamu mkuu wa chuo hicho Profesa Emmanuel Luhoga akasema wameiomba serikali ijenge miundombinu rafiki kwa kundi la wanawake. Ukiangalia idadi ya wanafunzi katika shule za msingi na sekondari, utakuta wavulana na wasichana ni kama hamsini kwa hamsini, lakini tunavyozidi kwenda juu idadi ya wanawake wanapungua sana kuliko idadi ya wanaume, na hii inaeleweka kwa sababu huwa inafikia kipindi akina mama lazima wajihusishe na masuala ya familia. Sisi baada ya, ya, ya, ya utafiti wa, wa, wa, wa, wa tuliofanya pale tumegundua kwamba akina mama wengi wanapofikia levo au hatua ya kusoma shahada ya pili au ya tatu wanakuwa tayari wameshaanza masuala ya kifamilia, wanakuwa tayari wanalea. Kwa hiyo mazingira ya vyuo vyetu vingi sio mazuri au sio wezeshi kwa ajili ya kusaidia akina mama wa jinsi hii. Kwa hiyo tulitoa ombi maalum kwamba tupate mabweni maalum kwa ajili ya akina mama wenye watoto wadogo na vile vile wenye mahitaji maalum. Na tunashukuru sana kwa serikali yetu sikivu, kwa sababu ilitupatia hela pamoja na kibali cha kujenga uh, jengo hilo ambalo ujenzi ulianza mwezi Oktoba mwaka 2021 Chuo cha Afrika ya Sayansi na Teknolojia cha Nelson Mandela hivi sasa kinajivunia kuwa cha kwanza kuanzishiwa mradi wa bweni litakalotoa kipaumbele kwa wanawake wanaonyonyesha. Ni baada ya serikali kurudia ujenzi wake kwa kutoa mabilioni ya fedha. na Shoki Makeseni, Star TV Dodoma. Zaidi ya wataalamu wa mionzi tisini nchi nzima wamehitimu mafunzo ya siku tatu ya namna ya kutumia mashine za kisasa za mionzi. Taarifa zaidi na Frenki Tawa. Mratibu na msimamizi wa huduma za radiolojia kutoka ofisi ya Rais TAMISEMI Michael Tuhoe amesema hayo wakati wa hitimisho la mafunzo ya siku tatu yaliyofanyika jijini Mwanza. Haya mafunzo tumefanya kwa sababu ya kuwajengea uwezo wa teknolojia mionzi namna ya kutumia mashine hizi za kisasa. Hilo litawafanya sasa watakaporudi katika vituo vyao vya kutolea huduma za afya, basi huduma za afya upande wa radiolojia ziwe za ubora unaotakiwa na pia kutokusita, kutokusitisha huduma maana kama mtu hana mafunzo, ina maana wakati mwingine ingepelekea ku, uh, huduma kutolewa kwa kiwango cha chini ama uharibifu wa mashine. Aidha, amewataka wataalamu hao kwenda kufanyia kazi mafunzo waliyopata pamoja na kuvitunza vifaa hivyo. Wito wetu kama serikali ni kuwaomba washiriki wote tisini na tano wa mikoa ishirini na sita kuzingatia mafunzo tuliowapa na maelekezo tuliotoa sisi kama serikali ili kuhakikisha mashine hizi za gharama kubwa ziweze kufanya kazi kwa muda mrefu upande wao wataalamu wa radiolojia waliopata mafunzo ya namna ya kuzitumia mashine za mionzi wamesema watafanyia kazi kile walichojifunza wakirudi katika vituo vyao vya kazi. Baada ya kupata mafunzo hayo, tukienda kule zinasaidia sana wananchi wetu tulionao katika eneo lile kwa huduma ambayo itakuwa ni inayopatikana karibu na nyepesi na ya haraka, ambayo haitamfanya mwananchi kusumbuka kusafiri kutoka mkoa kwenda mkoa. Ni ndani ya halmashauri anapata huduma huduma iliyo sahihi na iliyo bora na ya haraka sana. Mashine hizi zilizofungwa za x-ray ni za kidigitali na katika kipindi hiki cha mafunzo Yaani watumiaji wamefundishwa na kuelekezwa jinsi gani ya kutumia hizi mashine na kuwarahisishia kazi zao katika utendaji kazi wao huku wanapoenda vituoni kwao. Hii inatusaidia kuturahisishia kutoa huduma kwa watu wote kuwafikia kuhitaji na kupunguza mizigo katika zile hospitali kubwa kama za mikoa, kwamba watu wanaweza kupata huduma mahali popote kwa muda sahihi. Mafunzo hayo ya siku tatu ya wataalamu mionzi yaliyohusisha mikoa 26 Tanzania bara yamehitimishwa jijini Mwanza. Wadau mbalimbali nchini umetokea kusaidia ukuaji wa sekta ya elimu ikiwa ni pamoja na kuunga mkono juhudi za serikali katika kuhakikisha shule zote zinapata mahitaji ya vifaa muhimu vitakavyowezesha wanafunzi kupata elimu kwenye mazingira bora na kukuza kiwango cha ufaulu nchini. Na hii hapa ni taarifa zaidi. Kauli hiyo imetolewa na diwani wa kata ya Pugu Stesheni, Shabani Musa, wakati kampuni ya simu za mkononi Halotel ikitoa msaada wa vifaa mbalimbali vya masomo kwa walimu na wanafunzi wa shule ya sekondari Bangulo iliyopo katika jiji la Ilala, ikiwa ni hatua ya kupunguza changamoto za mahitaji ya vifaa vya elimu zinazowakabili. Amesema kata ya Pugu ilikuwa na shule moja ambayo ilikuwa imelemewa na wanafunzi zaidi ya elfu mbili, lakini kupitia ofisi ya rais kwa kushirikiana na mbunge na diwani walifanikiwa kutenga bajeti na kujenga vyumba vya madarasa kumi na mbili na kila darasa liligharimu milioni ishirini na kuomba wadau kusaidia vifaa mbalimbali. Kwa hiyo kazi yake mama imekwisha, kwa sababu ameshajenga kwa darasa moja kwa thamani ya shilingi milioni ishirini. Amejenga vyoo vizuri. Kazi iliyobaki ni sisi wazazi na wadau mbalimbali kushirikiana kuleta maendeleo ya elimu. Mimi siku ya leo nimefarijika kwa kampuni ya Halotel kwa jambo kubwa aliyolifanya hasa kwenye mtaa wetu kwenye shule yetu ya sekondari ya Bangulo na niseme wakati kikao cha kwanza tunakaa na mkuu wa shule kuangalia changamoto za shule, moja ilikuwa ni vitendea kazi, hasa meza na kompyuta. E, Pugu stesheni kama kata tuna shule serikali almost nne za serikali mbili za, za sekondari na za msingi ziko tatu. Tumepokea msaada huu e, mmeonyesha ubinadamu wenu, mmeonyesha utu wenu kurudisha kile chochote ambacho kidogo nimekipata kwenye jamii. Kwa upande wake, mkuu wa kitengo cha bidhaa na mawasiliano wa Halotel Sakina Makabu amesema wamekabidhi vifaa kama meza, viti vya walimu, kabati, kompyuta tatu na printa vyenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni kumi kuweza kusaidia vitu mbalimbali ambavyo vinaweza kutumika katika masomo, tukiamini kwamba kuweza kusaidia huku kunaweza kusababisha matokeo mazuri kwa wanafunzi, lakini matokeo mazuri vile vile kwa sekta nzima ya elimu. Mama sasa hivi ana madarasa karibia mia tatu na kumi katika jiji la Dar es Salaam, lakini yeye peke yake hawezi, lakini kwa ushirikiano na private sector tunaweza tukafanya makubwa kuhakikisha kwamba nani sekta ya elimu inakwenda mbele. Hawa watoto ni wetu na taifa hili ni letu. Mkuu huyo wa kitengo cha bidhaa na mawasiliano wa Halotel amesema Halotel itaendelea kushirikiana na serikali pamoja na wadau wengine wa elimu katika kuhakikisha na kufanikisha kusonga mbele kwa sekta ya elimu ikiwa ni pamoja na kutengeneza wanafunzi bora wanaosoma masomo ya sayansi hasa kuelekea ukuaji wa uchumi. Angela Matayo, Star TV, Dar es Salaam. Mkuu wa wilaya ya Mkuranga Hadija Ali amesema serikali ipo mbioni kuipatia wilaya hiyo shilingi milioni mia nane ikiwa ni kwa ajili ya malipo ya malimbikizo ya madeni ya fedha ambazo walimu walikuwa wakidai serikali tangu mwaka elfu mbili na na kumi sita hadi mwaka elfu mbili na na kumi nane. Tupate taarifa zaidi. Mkuu wa wilaya Mkuranga Hadija Ali amesema hayo wakati akizungumza na walimu ambao ni wanachama wa chama cha walimu wilayani Mkuranga CWT kwenye mkutano wa mkuu wa mwaka uliofanyika wilayani Mkuranga serikali imeonyesha kwamba iko mbioni kuweza kumaliza deni hili la shilingi bilioni mia nane, lakini naomba niwahakikishie, na sisi kama viongozi wa serikali tutalibeba hili kwa bango kubwa, ili deni hili liweze kuanza kulipwa hata kama ni kwa awamu, ili kila ambaye anastahili kupata haki yake aweze kupata Upande wake mwenyekiti wa chama cha walimu wilayani Mkuranga, Dr. Joseph Awiro ameshukuru serikali kwa kutenga fedha hizo za malipo ya malimbikizo ya madeni ya walimu, huku akiiomba serikali kuhakikisha inalipa malipo hayo kwa wakati na hivyo kuondolea kero walimu. Serikali imekuwa ikileta fedha za likizo na uhamisho, lakini kwa bahati mbaya sana, na jambo hili huwa linaniumiza sana. Fedha hizi zikishaletwa na zitapokelewa zinachelewa sana kuwafikia waumini. mkutano huo, suala kubwa ambalo limelalamikiwa na walimu wengi ni hatua ya serikali kuanza kutumia kikotoo kipya kutaka kuwalipa watumishi wanaostaafu asilimia thelathini ya mafao yao badala ya asilimia hamsini kama ilivyokuwa mwanzo. Lakini sisi kama watumishi au kama walimu tulikuwa tunapenda ah, mtu unapomaliza kazi au unapostaafu upewe hela yako ile nzuri yote ujue unaenda kufanya kitu gani, alafu unaendelea kupokea hela zako za allowance ndogo ndogo, badala ya hiki cha sasa hivi kilichokuwepo. Kwa hiyo tunatarajia kama mtu anapostaafu angalau kwa kipindi kifupi apewe hela yake aweze kuitumia vizuri, angalau ajipe pole, kwa sababu alitumikia kwa muda mrefu. Sasa tena unapokuja kumnyima kumpa kidogo, afu bado aendelee kuishi tena maisha yale, kweli sisi hawaridhiki na kikokotoo kupewa asilimia thelathini na tatu yani wanaomba angalau ile asilimia hamsini iliyokuwa inatolewa mwanzoni ndo bora zaidi na yenye afya kwao kwa maisha yao. Mkutano huo mkuu wa CWT wilayani Mkuranga pia ulijadili ajenda mbalimbali ikiwemo changamoto za walimu ambazo zimekwisha tatuliwa na serikali pamoja na changamoto ambazo bado zimekuwa kikwazo kwa walimu. Nikiripoti kutoka mkoa wa Pwani ni Josephine Mwaiswaga wa Star TV. Wakazi wa mkoa wa Njombe wametakiwa kutoa ushirikiano katika kuibua na kuripoti vitendo vya ukatili ili kukomesha vitendo hivyo kwa watoto ambavyo vinachangia kukwamisha maendeleo yao shuleni. Dickson Kanyika na taarifa zaidi. Wito umetolewa na mkuu wa wilaya ya Njombe baada ya kuhudhuria sherehe ya mwisho ya kuaga wahitimu wa kidato cha nne shule ya sekondari ya Gilgal ambao kwa sasa wanajiandaa kuingia katika mitihani yao ya mwisho ya kuhitimu masomo ya elimu ya sekondari. Hatua hizo zinachukuliwa ikiwa ni njia mojawapo ya kuwaweka mazingira wezeshi ya kuwafanya watoto wasome katika mazingira rafiki yasiyo na bugdha katika kujenga taaluma yao. Sambamba na hilo, wazazi wameshauriana kuhakikisha wanashirikiana na walimu kufuatilia mienendo ya watoto wawapo shuleni ili kubaini hali halisi ya maendeleo ya watoto hao darasani pamoja na kuacha lugha za kuwakatisha tamaa walimu malezi ya kiroho ambayo mliyapata hapa, hebu nenda ukayatumie unapoenda kuendelea na masomo kule uendako, kwa sababu itakusaidia nini ukaenda na elimu hii peke yake alafu usiwe mwenye maadili yanayotakikana katika jamii. Walimu wameahidi kuendelea kutumia weledi na taaluma zao kuwasaidia wanafunzi, ikiwa ni pamoja na kuandaa mitihani maalum ya kuwapa changamoto wanafunzi ili kuwajengea uzoefu na kupanua uelewa wao kimasomo. Wamiliki wa taasisi za elimu wameaswa kuhakikisha wanasimamia sheria katika kutoa elimu bora itakayoandaa wanafunzi kuwa na maadili mema katika kutekeleza kwa vitendo yale waliojifunza, huku wakiaswa kuiga mfano wa shule ya Gilgal inayotoa elimu ya kiroho kuanzia kwa watoto wa awali hadi kidato cha tano. Dickson Kanyika, Star TV. Uongozi wa mkoa wa Manyara umesema utawapa ushirikiano wawekezaji kutoka nje ya nchi ambao wanawekeza mkoani humo kwa kufata sheria. Zakaria Mtigandi ana undani wa taarifa hii. Mkuu wa mkoa wa Manyara Charles Makongoro Ametoa kauli hiyo alipokuwa akipokea taarifa ya uwekezaji toka kampuni ya Intracom Fertilizer Limited kutoka nchini Burundi inayowekeza kiwanda cha mbolea ya asili katika kijiji cha Vilima Vitatu wilayani Babati mkoani hapa. Makungura amesema kuwa wawekezaji watakaozingatia taratibu na sheria za nchi katika uwekezaji, serikali ya mkoa itawapa ushirikiano wa kutosha. Aidha, mkuu huyo wa mkoa Manyara amepongeza kampuni ya Intracom toka nchini Burundi kwa uwekezaji wa kiwanda mkoani Manyara ambacho kitatoa ajira kwa Watanzania zaidi ya elfu moja. Kwa ukiajiri watu elfu moja ni sawasawa umenufaisha kwa moja kwa moja watu elfu tano. Kweli au si kweli? Sasa jambo kama hilo la kiuchumi ambalo litasaidia watu kupata riziki yao kwa halali ni jambo zuri au jambo baya? Mimi na hakika ni jambo zuri e, ni jambo zuri. Alafu biashara wanaofanya inakubalika ni halali, na sisi wenyewe Tanzania kama nchi ni soko kubwa kweli. Mkurugenzi wa kampuni ya Intracom Nduimana na Zaire na mtaalamu wa mbolea wa kampuni hiyo Ipiana Mwambete wamesema mbolea itakayozalishwa na kiwanda hicho ni ya asili, kwa sababu itaongeza kilimo, itaongeza tija kwenye kilimo, itatengeneza kazi mbalimbali. Na kwa taarifa yenu hapa vilima vitatu, baada ya kukamilikisha hivi viwanda vyote takavyovijenga hapa wanufaika wa kwanza ni nyinyi watu wa vilima vitatu, ni nyinyi watu wa Manyara, ni Watanzania wote kwa ujumla. Ina ubora wa ziada kwa sababu ni mbolea ya asili organic kwa kiwango kikubwa. Kwa mara ya kwanza katika historia ya utengenezaji mbolea nchini tumeongeza samadi, tumeongeza samadi na kama tunavyojua samadi ina uwezo mkubwa wa kutunza kwanza virutubisho. Ba baadhi ya wakazi wa kijiji cha vilima vitatu wanasema Kujengwa kiwanda kwenye kijiji chao itasaidia pia kukuza maendeleo ya kijiji hicho. Tumepata fursa kubwa na tayari tunaendelea nayo, na kama ulivyosikia tayari tuna ajira zaidi ya elfu moja zinakuja na tayari tumeshaona mabadiliko ndani ya kijiji na watu wameshabadilika Wawe ni ujirani mwema tu na wananchi, wasiwe wabaguzi sana, kinatoka nchi ya nchi, Kwa hiyo wawe na uzalendo na wananchi, hivyo vitatu. Kiwanda cha mbolea cha Intracom Fertilizer kinaongeza idadi ya viwanda vya mbolea mkoani Manyara kufikia viwili, cha kwanza kikiwa ni cha Minjingu ambacho nacho kimejengwa wilayani Babati. Zakaria Mtigandi, Star TV, Manyara. Na mpenzi mtazamaji, tunapumzika kidogo, tukaporejea itakuwa ni wasaa jicho letu mkoa. Anaendelea kwa nami Bernard James BJ. kupitia Star ni burudani bandika bandua. Yes, baada ya pazia la BSS season 13 kukatwa pale Hayati wiki hii, usikose kuangalia kilichotokea kwenye uzinduzi Jumapili hii kupitia ST Swahili saa 2 na dakika 45 usiku. Na kama ulikuwa na hamu ya kutazama tamthilia kali kuliko zote kutoka Uturuki, basi chuma hiki hapa, nimekuletea binti yako Sanjarife. Mercedes Dota inayokuja kila siku ya saa tatu usiku baada ya Mr. Right wote kukosa bebes wiki iliyopita. Lakini mimi hapa kakaangu, kwa kweli mimi mwanaume mimi sipendagi mwanaume mbaya na rangi rangi kidogo. Mimi napenda mwanaume mweusi. Je, mambo yatakaaje wiki hii? Ni Juma Mosi saa 4 usiku. Wahi sasa kulipia kisimbuzi chako. ameeleza kuwa elimu zaidi inahitajika juu ya uhifadhi wa mazingira katika baadhi ya wilaya mkoani Arusha ili kuzuia uharibifu unaotokana na shughuli za kibinadamu ikiwemo ufugaji, hasa kipindi hiki ambacho dunia inapambana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Beatrice Gerard ana taarifa zaidi. Wakati mataifa mbalimbali yakipambana na athari za mabadiliko tabia nchi, Tanzania nayo haiko nyuma katika hilo. Baadhi ya wakazi katika wilaya za Karatu, Monduli na Ngorongoro wakiwa katika uzinduzi wa mradi wa uhifadhi mazingira, wanatumia nafasi hiyo kuiomba serikali na wadau wa mazingira kuendelea kutoa elimu ya utunzaji wa mazingira kwa kuwa bado ni tatizo sugu katika jamii zao. Na mzidi tu kutuangalia tulipokuwa kule porini, mtufundishe na sisi tunaenda kuwafundisha wengine waliojificha, kwa maana asilimia Wamasai wao wanapenda tu mifugo mifugo, lakini hiyo rasilimali yao hawajui kwamba wanaifanyia nini au hawajui hata kuitengenezea mazingira ili waweze hata kufuna hiyo rasilimali yao. Tunaomba mashirika jamani, tuangalie. Kutokana na hali ya mabadiliko ya tabia nchi kwa sasa, ukame umeikumba dunia, hali ya malisho bado ni ya utata sana na hata kutembea wilaya za Mwingini na Karatu huko utaona mifugo mingi inavyoambia kutafuta chakula. Mifugo inakuwa mbiani, chakula itoshi, ukame, maji ni shida. Kwa hiyo kama wilaya tunajihusisha kwa ujumla wake na masuala hayo yote ya hifadhi ya mazingira kwa ajili ya faida kizazi hiki na vizazi vinavyokuja, waweze kuzitumia na vile vile wafanya maamuzi waweze nao kuadapt hizo ili hizi maarifa asili zienziwe, zihifadhiwe na ziendelezwe. Mwenyekiti wa bodi ya mtandao wa Angonet Catherine Maguzu anabainisha kuwa mradi huo wa mazingira na uwekezaji jamii unalenga kutoa elimu itakayosaidia kiuchumi pamoja na ustawi wa mazingira. Mfugaji anafuatana na ng'ombe kuanzia asubuhi mpaka jioni ng'ombe anatafuta malisho, wanafuata malisho ya, ya mifugo, lakini hawafuati rasilimali mtu yeye malisho yake yakoje. Tunaelewana eh? Kwa inabidi kuhakikisha tunabadilisha mindset, tunabadilisha mtazamo, mtazamo na tunavyowaza kwamba kilimo tunachokifanya kiwe cha, cha, cha mifugo kiwe cha, kilimo, cha kulima uh, mazao ni kilimo ambacho ni endelevu hakiathiri. Ukumbuke mradi ni kuhusu nini? Mazingira. Mm. Ni kilimo kisichoathiri mazingira yetu, lakini na wewe kikufae. Akizindua mradi huo, afisa maendeleo ya jamii Blandi Lankini anaeleza mikakati ya serikali katika kuunga jitihada za masuala ya utunzaji wa mazingira ikiwemo kusimamia miradi hiyo ili itekelezwe vema Sisi kama serikali, labda nipende tu kuahidi kwamba tuko mkono kwa mkono pamoja na nyinyi tutatoa ushirikiano pale tunapohitajika kama serikali, kwa sababu najua kuna sehemu mimi nitawahitaji nyinyi, lakini kuna sehemu na nyinyi mtanihitaji mimi. Kwa hiyo sisi ni watu ambao tunahitajiana. Mradi huo wa uhifadhi wa mazingira na uwezeshaji jamii unatarajiwa kutekelezwa katika wilaya za Karatu, Monduli na Ngorongoro. Beatrice Gerard, Star TV, Arusha. Tupumzike kidogo, kisha habari za biashara na uchumi zitafuata. Wafanyabiashara na wajasiriamali wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wametakiwa kuongeza ubora katika huduma na bidhaa zao ili waweze kukidhi soko la jumuiya hiyo na kushindana kwenye masoko ya kimataifa. Adam Damian na undani wa taarifa hii. Hayo yamejiri jijini Dar es Salaam katika hafla ya utoaji wa tuzo za ubora Afrika Mashariki kwa mwaka 2022 kwa wajasiriamali na wafanyabiashara waliofanya vizuri kwenye eneo la ubora katika huduma na bidhaa zao, tuzo zenye lengo la kutambua mchango wao wa kuzingatia viwango vya ubora vinavyotakiwa katika soko la jumuiya ya Afrika Mashariki. Kukuja katika ngazi ya, ya, ya jumuiya maana yake ni sasa wale washindi waliofanya vizuri katika mataifa yao wanajipambanua katika levo ya kikanda, kama mnavyofahamu kwamba tunapozungumzia soko la ukanda hili maana yake tunazungumzia nchi zote. Kwa hiyo unajipima ni namna gani unavyoweza kufanya vizuri katika jumuiya yote kwa ujumla. Mkurugenzi wa biashara Afrika Mashariki Alhaji Rashidi Kiboa amesema kwa sasa tayari eneo la soko hulu la Afrika liko wazi kwa wafanyabiashara kulitumia kutangaza bidhaa na huduma zao katika jumuiya ya Afrika Mashariki, kuongeza ubora katika bidhaa wanazozizalisha pamoja na huduma wanazozitoa. Business people wetu wanawezaje kupandisha quality ya products zetu ziweze compete na zile products zitatoka nje ndani hapa ya Afrika Mashariki. Vitu vyetu tunajenga vikienda nje eh, viweze kupata soko kule nje. Hata hivyo, jumuiya hiyo inaendelea kuweka mazingira rafiki kwa wajasiriamali na wafanyabiashara wa nchi wanachama wa jumuiya hiyo kwa kuweka sera zinazoendana na mahitaji ya nchi husika ili kuweza kupata fursa kwenye soko la EAC na masoko ya kimataifa. Na lengo kubwa tukiwa na makampuni ambayo yanatengeneza bidhaa zenye ubora zinazofuata viwango inarahisisha kufanya biashara Afrika Mashariki, lakini pia inazipa hizo bidhaa nafasi ya kupata masoko kwenye ukanda wa Afrika Mashariki lakini hata nje ya Afrika Mashariki. So once SMEs e first of all get to know what these requirements are, you know, like if you're doing coffee for example, how should the package look like, what names should appear Uh, what quality mark should appear, what, uh, what the size of bins should be. Katika hafla ya utoaji wa tuzo hizo, jumla ya wa washindi nane wametunukiwa tuzo, huku mipango ni kuhakikisha zinatolewa kila mwaka ili kuchochea na kuhamasisha wafanyabiashara na wajasiriamali kuongeza ubora kwenye bidhaa na huduma wanazozitoa. Adam Damian, Star TV, Dar es Salaam. Mwisho wa habari za biashara na uchumi, punde habari za kimataifa. Bunge la Ulaya limetoa tuzo ya Sakharov ya haki za binadamu ya mwaka 2022 kwa raia wa Ukraine kama ishara ya kuunga mkono uvamizi wa nchi yao na Urusi tangu Februari 24. Chazi Machugu na undani wa habari hii. Hatua hii inajiri baada ya rais wa Urusi Vladimir Putin kuanzisha sheria ya kijeshi katika maeneo manne yaliyounganishwa na Urusi kimabavu. Utawala wa uvamizi wa Urusi mjini Kherson, kusini mwa Ukraine, ulikuwa ukiuhamisha wakazi wa mji huo wanaokabiliwa na mashambulizi wanajeshi wa Ukraine ambao wanazidi kusonga mbele, huku wakihakikisha kwamba jeshi la Urusi litapigana katika mji huo hadi kifo. Naye kamanda wa vikosi vya Urusi nchini Ukraine anasema hali katika mji wa kusini wa Kherson ni ngumu na wakazi wanapaswa kuhamishwa. Jenerali Sergei Surovikin amesema wanajeshi wa Ukraine wanaotumia roketi za HIMARS walikuwa wakigonga miundombinu na makazi ya jiji hilo. Ukraine ambayo imefanya uamuzi wa kuvunja uhusiano wake wa kidiplomasia na serikali ya Tehran imesema jeshi lake limeziangusha ndege aina hizo zaidi ya 220 katika muda wa zaidi ya mwezi mmoja, na kumeonekana taswira zenye kuonyesha mahusiano ya ndege hizo na Iran. Tukiangazia siasa za Uingereza I came into office at a time of great economic and international instability. Akijitokeza mbele ya waandishi wa habari kadhaa, Billis Truss amesema aliingia ofisini wakati wa machafuko makubwa ya kiuchumi na kimataifa. Truss amesema hawezi kutoa mamlaka aliyochaguliwa na wanachama wa Tory na anajiuzulu. Hapo awali Billy Truss alikutana na mwenyekiti wa kamati ya 1922 Sir Graham Brad Walikubaliana kutakuwa na uchaguzi wa viongozi ndani ya wiki ijayo na kuongeza kuwa ataendelea kusalia madarakani kama waziri mkuu hadi mrithi wake atakapochaguliwa. I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. Liz Truss amekuwa ofisini kwa siku 45 pekee, muda mfupi zaidi wa waziri mkuu yeyote wa Uingereza. Ikumbukwe, waziri mkuu wa pili aliyehudumu kwa muda mfupi zaidi alikuwa George Canning ambaye alihudumu kwa siku 119 baada ya kufariki mwaka 1827. Shida ilianzia wakati kansela wake wa kwanza Kwasi Kwarteng alipotahadharisha masoko ya fedha kwa bajeti yake ndogo tarehe 23 Septemba. Tangu wakati huo, hali ya utulivu ya kihafidhina ilibadilika na kuwa hasira iliyoenea ndani ya chama cha wabunge. Kujiuzulu kwake kunafuatia matukio ya ajabu katika baraza la Commons. Tukigeukia barani Afrika, Wafanyabiashara mjini Accra, mji mkuu wa Ghana, wameamua kufunga maduka kama sehemu ya maandamano ya siku tatu ya kupinga kupanda kwa gharama ya maisha ambayo imekuwa mbaya zaidi tangu uvamizi wa Urusi nchini Ukraine. Wachuuzi wa chakula pekee ndio walikuwa wakionekana mbele ya biashara zilizofungwa. Kwa kuelemewa na madeni makubwa, Ghana imerekodi mfumuko wa bei wa kihistoria wa asilimia 37 kwa mwezi Septemba, wakati sarafu yake ya sedi ilishuka dhidi ya dola ya Marekani. Rais Nana Akufo-Addo anakosolewa kwa usimamizi wake wa kiuchumi wa nchi hiyo na hasa kwa kuanzisha majadiliano na shirika la fedha la kimataifa IMF ambayo aliwahi kuahidi Ghana bila msaada kupata mkopo wa dola bilioni tatu. Muungano wa wafanyabiashara wa Ghana GUTA umesema kufungwa kwa maduka ni ombi la usaidizi kutoka kwa serikali na njia ya kudhihirisha kufadhaika kwao. Benki Kuu ya Ghana imepandisha kiwango chake kikuu cha sera kwa asilimia kumi mwaka huu hadi asilimia 24.5 katika jaribio la kudhibiti ukuaji wa bei, lakini imeongeza gharama za kukopa kwa wafanyabiashara. Na sasa tuiweke nukta katika habari hizi. Hali ya njaa imeendelea kutishia uhai wa mamia kwa maelfu ya watoto na wanawake nchini Yemen, huku kupungua kwa ufadhili wa misaada ya kiutum kunakosababishwa na hali kuwa ni mbaya kutokana na ukosefu wa chakula. Mapigano yanayoendelea nchini humo kati ya waasi wa Kihuthi na muungano unaoongozwa na Saudi Arabia yakitajwa kutishia hali kuwa mbaya zaidi katika taifa hilo masikini zaidi la Kiarabu. Idadi kubwa ya watoto pamoja na wanawake nchini Yemen ipo hatarini kutokana na ukosefu wa chakula. Takwimu za Umoja wa Mataifa zinaonyesha takribani watoto milioni mbili nukta mbili walio chini ya umri wa miaka mitano wameathiriwa pakubwa katika mji wa Hodeida ambao una wakazi takriban milioni tatu. Hospitali ya Al Thawra hupokea wagonjwa wapatao elfu ishirini na tano kila siku, wakiwemo watoto wenye utapia mlo mkali. Shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa limepunguza mgao wa chakula kwa mamilioni ya watu kutokana na kupungua kwa ufadhili wa kupanda kwa bei za chakula duniani. Vita nchini Yemen vimeendelea kwa miaka minane kati ya waasi wa Houthi na vikosi vinavyoungwa mkono na serikali vinavyopata ushirika katika muungano wa mataifa ya Kiarabu ya Kisuni. Mtazamaji, mwisho wa habari za kimataifa. Punde habari za michezo na burudani. Mchezaji wa zamani wa klabu ya Yanga Juma Pondamali maarufu kama Mesa amelishauri benchi la ufundi la klabu hiyo kuhakikisha wanafanyia kazi mapungufu yaliyojitokeza kwenye michezo iliyopita hususan kushindwa kupata mabao katika kipindi cha kwanza. Leonard Nyoni na taarifa zaidi. Katika michezo yake nane iliyopita klabu ya Yanga ilibidi wasubiri hadi dakika 45 za kipindi cha pili ili kupata mabao ikiwemo michezo mitatu ya klabu bingwa, miwili dhidi ya Zalani FC na mmoja dhidi ya Al Hilali kwenye uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam. Pondamali anasema endapo Yanga watapata mabao yao kipindi cha kwanza, wana uhakika wa kupata ushindi mbele ya watani wao klabu ya Simba Jumapili ijayo. Mbaya ile ya kwanza ilitokea mpaka ya kwanza Simba anaongoza, Yanga wakaja wakachomoa wakafunga. Kwa hiyo wanatakiwa Yanga wabadilike hata katika kushambulia waanze kushambulia kuanzia mwanzo hadi mwisho. Vinginevyo wakitegemea kwamba sisi tukishafungwa alafu tutachomoa, football haiko hivyo. Unaweza kukuta watu baadaye wakaja nao wakabadilisha mfumo, kuja kukuta kila mtu mmoja anakamatwa na watu wawili. Wewe utashangaa watu wawili wanatokea wapi? Basi timu kwa kumpenetrate kuingia ndani ya box itakuwa tabu kidogo. Kwa hivyo Yanga wabadilike katika mfumo, hata kushambulia waanze kushambulia mwanzo. Nachoamini mimi amesema uwepo wa kocha Juma Mgunda kwenye kikosi cha Simba utaongeza ugumu kwa Yanga kwenye dabi hiyo ya Kariakoo. Kumpata Mgunda e, eh, nadhani watu wengi kidogo wamehamasika na wameona kama kidogo kuna mabadiliko fulani eh, imewafunika e, hata wale wageni walikuwa makocha walikuwa wako ndani ya Simba, na nadhani hata kiongozi wa Mo amepata nguvu ya kumtafuta kocha Mgunda na kutaka kuongea kumpa hamasa kubwa kwamba e, wa wahamasishe vijana wako kusudi wapate ushindi. E, kwa hiyo kwa Simba iko namna hiyo. Baadhi ya mashabiki wa klabu ya Yanga jijini Dar es Salaam wanatoa maoni yao kuelekea mchezo huo wa wababe hao wa soka nchini. Profesa lazima ugundue kitu ndio upewe profesa. Tafsiri yake kuna kitu amekigundua ambacho hakuna mtu yote amekigundua. Ndio maana anaitwa Profesa Nabi. Kwanza ogopa hilo swala. Wewe mwamba mpaka sasa hivi unaambia amekaa ametulia tu anaiwaza hiyo mechi. Sasa kitakachotoka huko sio kashangaa, sio kashangaa. Yule kibwana yule kibwana kachezea namba tisa kule Maela, kacheza beki huko. Profesa Nabi simbishie, wasa unabishana na watu wenye elimu, sio bishana na watu wenye elimu, unakuwa na akili wewe. Kwa hiyo tunamwachia Profesa Nabi, yeye ndo mkufunzi na yeye ndo mwalimu, na sisi ndo tumemwamini yeye pale katika hiyo kazi, tumempa hiyo kazi, atufanyie hiyo kazi. Mimi naamini kwa Profesa Nabi kila kitu kinawezekana. Brother, hatutishwi, Ngaliba agopi mkojo. Aomba tu waingie kwa tension kubwa, mara kupoteza kitu ambacho ulikuwa unakitarajia na kiweka nguvu, kwa maana ya wao waliweka nguvu kwenye klabu bingwa, wametoka kule kuja kudondokea shirikishi, sio lengo lao. Kwa hiyo najua kabisa hawako sawa, japokuwa mimi ni shabiki wa Yanga, naongea ukweli, hawako sawa, ila tu ninachoomba tu wajipange, saikolojia wakae vizuri viongozi wakae vizuri na wachezaji washinde hii game, na hisi tutaanzia hapo. Ni mechi ngumu, lakini ushindi lazima. Mzee, hii ni wananchi. Yanga ni kawaida yetu kumfunga Simba. Simba ni mtoto wetu tu, atabaki kuwa mtoto. Eh, mtoto akiunyea mkono huwezi kukata bro. Mayele kama kawaida. Katika michezo mitano ya mwisho kukutana kwa wababe hao wa soka la Tanzania, Yanga wamepata ushindi katika michezo mitatu, huku michezo miwili wakigawana alama. Leonard Nyoni, Star TV, Dar es Salaam. Wadau wa soka mkoani Manyara wamesema wana matarajio makubwa na wilaya hiyo kuendelea kupata vijana wenye vipaji vya soka katika ligi ya Chemchemi ambayo imekuwa ikibua wachezaji wanaosajiliwa timu za daraja la kwanza na ligi kuu. Zakaria Mtigandi ana habari hii. Ligi ya kombe la Chemchem inayofanyika kwa lengo la kuhamasisha utunzaji wa mazingira katika jumuiya ya hifadhi ya jamii Burunge wilayani Babati mkoani Manyara imefikia hatua ya robo fainali. Mbali na ligi ya Chemchem kuhamasisha utunzaji wa mazingira, baadhi ya vijana wanaoshiriki ligi hiyo wamekuwa wakisajiliwa na vilabu vya daraja la kwanza ligi kuu ambapo msimu wa mwaka huu wadau wa soka wanasema wana matumaini ya vijana wengi kupata fursa hiyo. Kama mdau mimi wa Chemchem, matarajio yangu ni kuibua vipaji vipaji ambavyo tumevipata litakuwa ni vizuri, kwa sababu vipaji vyetu, wako wachezaji ambao wako sasa hivi wanachezea Gwambina, wengine wako Azam, wametoka kwenye ligi ya Chemchem. Kwa hiyo mwaka huu inaweza tukapata tena vipaji vingine, na pia vile, maana burudani hizi ni kwamba zinatufanya pia vile vile kwanza watu kupu kupunguza vitu ambavyo ni vibaya, kwa mfano kama uvutaji haramu wa wa nani wa mabangi, uvutaji nani, ulevi. Wadau hawa wa soka wanashauri ligi ya Chemchem iboreshwe ili kuwa na mwitikio mkubwa kwa vijana. Watafute wachezaji ambao hata na, nasema pia isiwe Mdoli peke yake, waende hata vijiji vingine. Kuna vijiji cha City, kuna timu, kuna pia pipa na uwanja. Kwa hiyo ingezekana hapa ligi yetu pia iboreshwe iweze ikachezewa, hata kuna timu moja sema kundi moja likachezee Magara au timu moja likachezee Mbuyuni, ili na sisi basi kule pia wajue kuna ligi ile chemchem ligi inafaje inaendelea. Kwa hiyo tunamwomba mwekezaji wetu baadaye atakapokaa hata mwaka mwaka mwingine akijaliwa aweke ili na kule nako pia tukakuta wachezaji wengine waweze kuona ah, kumbe kuna ligi inaendelea, tunaweza tukashiriki tukapata wachezaji wengi tukainua vipaji vyetu. Timu zilizoingia robo fainali katika ligi ya kombe la Chemchem ni Mac FC, Chui FC Manyara FC na City FC. Zingine ni Mufuru FC, Minjingu Kiwandani, Mshike Mshike na Mdori FC. Zakaria Mtigandi, Star TV, Manyara. Wanamuziki wanaochipukia nchini wameshauriwa kushiriki katika majukwaa mbalimbali ya kutafuta vipaji pindi yanapoanzishwa na wadau wa muziki, lengo likiwa ni kuwafanya waweze kutimiza ndoto zao kupitia majukwaa hayo. Leonard Nyoni ana taarifa zaidi. Wapo wanamuziki mbalimbali wenye majina makubwa ndani na nje ya nchi waliotimiza ndoto zao kupitia mashindano mbalimbali ya kutafuta vipaji. Akitangaza shindano la kutafuta vipaji vya muziki, mkurugenzi wa mawasiliano wa Airtel Beatrice Singano anasema lengo la shindano hilo ni kuwasaidia vijana kutimiza ndoto na malengo yao. Tuna vipaji vingi tu. Uh, kila mara ambapo tumefanya mashindano ambayo yameshirikisha na au yameshindanisha nchi nyingi, na nafikiri mnafahamu kwamba tulikuwa tuna, tuna wimbo ambao uliimbwa kwa ajili ya Afrika Afrika wa Airtel nchi kumi na sita wakati ule, na kuna washiriki walitoka hapa kama uh, uh, ambao walikuwa wameshiriki kwenye shindano hilo. Kwa hiyo tusiangalie tu kwamba ni platform tu ya The Voice of Africa, lakini tuangalie kwamba huko mbele utakuwa kuna opportunities nyingi na uwezekano wa kuweza kuimba na wasanii wakubwa. Ilemela jijini Mwanza na Kinondoni jijini Dar es Salaam ndiyo sehemu pekee usaili utakapofanyika ili kushiriki shindano hilo. Sehemu mbili zimechaguliwa kwa ajili ya auditions au usahili ambao itakuwa ni Dar es Salaam pamoja na Mwanza. Kwa hiyo wasanii wote ambao watakuwa wamejirejista watakapochaguliwa au wakati wa audition watakiwa kuja aidha Dar es Salaam au Mwanza, ambako tutawatangazia tarehe za lini wanatakiwa kwenda Dar es Salaam na Mwanza. Yote ambayo iko Arusha, Mbeya, sehemu yote hiyo anaruhusiwa ku upload, Sema tu live auditions ndio itabidi kusafiri kati ya hizi miji miwili. Shindano hilo la Voice of Africa linatarajiwa kufanyika Novemba 24 mwaka huu nchini Nigeria, ambapo wasanii kutoka nchi 15 watashindana kupata mshindi mmoja. Leonard Nyoni, Star TV, Dar es Salaam. Namna sasa tujiunge na Godson Kitomari kwa undani wa habari za michezo kimataifa. Kocha wa klabu ya Tottenham Antonio Conte amekiri kuwa Manchester United